èdè èdè Yorùbá ni ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé èdè Yorùbá pọ̀. mo jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ṣẹ̀pẹ̀tẹ̀rí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ṣẹ̀pẹ̀tẹ̀rí a wá láti ìlú Fọ́n ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. èdè òkẹ́rẹ́ àti ìdíadó ó ó súnmọ́ra dáadáa so bẹ́ẹ̀ náà lùsì bẹ́ẹ̀ lòyìn à ń lù kọ́ túnmọ̀ àdúrà ni bí adúnà náà ti ń sọ̀rọ̀ gbogbo ran lédè ọmọ èkìtì ìwà kan náà lẹ́nu ran